mu mezi atararangira hagiye kugwa imvura izica abantu benshi izamara abantu amazi azatenguka hazaba imivu myinshi reka iki kintu mugende mucyandike mpanuye mugiye kuzareba imvura igiye kuzagwa muzakurikirana amakuru hirya no hino nk'urugero kuba ibi biza byarabaye bigahitana abantu mhm. nk'urugero hari hmm. umuhanuzi mu rwanda imana yashyiriweho kugira ngo ajye abwira igihugu ibyago bigiye kugihagurukira hmm. yaba yaravuze biriya biza mbere y'uko bisitarayikinga kuba rero utabivuze hmm. ni uko icyo kirere cyo kuvuga ibyago n'akaga kagiye kuza ku gihugu utagifite hanyuma rubavuga ku biza kucyumva ko ubwo urakubaza kucyumva ko abahanuzi babivuga bakabihuza n'ibihe by'imvura ni ukubera iki guhanura ngo ibiza bizaza kandi mu bihe by'imvura n'ubundi biza bibaho ubwo aba ari ubuhanuzi cyangwa ubuta ushatse eh. uza kwereka nk'urugero abahanuzi imana iba isona ntunga ahanurira amahanga menshi mm. ashobora kuvuga ati wenda hari igihugu eh, cyo muri aziya cyangwa se cyo muri europe ahagana agasa n'ushushanya kubera iki rugero aba bivuze gutyo ntavuge presizo mahariho mm. ni uko aba agira ngo hatabaho panike muri icyo gihugu tubahe ikaze mwebwe mwese mukomeje kubana natwe ngiri kerema bajyamahe ibihe byiza aho muherereye mu nce zitandukanye kuri mwese twongeye kubaha ikaze dikerema bajyamahe turabakunda cyane kandi turabishimiye uyu mwanya twongeye kugaruka tuva mu bwiza ujya mu bundi tubagezaho ibiganiro bitandukanye twabamenyereje ko tuzaba tumerera abantu batandukanye kandi bafite ubunararibonye twabazaniye umugabo udasanzwe kubera ko imana yamuhaye impano zikomeye z'ubwenge ubwenge mu masegiteri yose madomene yose aya domene ya politiki domene uretse ko politiki ubundi politiki ni ikintu kimwe gifite ibice bitandukanye politiki z'ubuzima politiki z'uburezi politiki z'ikoranabuhanga politiki z'imiyoborere politiki z'ubukungu politiki z'ubuhinzi n'ubworozi politiki z'itangazamakuru urumva byose ni politiki twabatumiriye tumiriye apotere mutabazi imana yaremanye impano zo gusubiza kuri buri segiteri buri domene uyu munsi tugiye kumwakira anadusuhuza ariko tuyigaruka noneho mu gisata cy'iyobokamana kuko na teoroji ayijyamo ayijyamo kandi neza yaranabyize si n'ibyo gusa abifite ubunararibonye muri byo tuyogaruka ku cyitwa eh, abahanuzi bakunda guhangwaho n'umwuka w'ubuhanuzi bagatangira guhanura ngo eh, mu gihugu byacitse bagadahanura inzara mu gihugu bagatangira guhanura ngo intambara ziraje abandi bagasanga ngo imana yabatumye kuri nyakubahwa perezida wa repubulika tugaruka kuri ubu buzima bw'abahanuzi abahanuzi bahanura ibintu nk'ibi byacitse igihugu gifite umutekano kiratangaza statisitike z'imiyoborere eh, mu gihugu ariko ugasanga abahanuzi bo bazanye byacitse twabazaniye apotre mutabazi umuntu ufite ubunararibonye n'ubwenge bwinshi turakwakire cyane apotre mutabazi tugaruka kuri insanganyamatsiko tuguha ikaze uraho neza murakoze kuma ikaze nanjye nari gukumbuye kandi uri mu bagabo b'abahanga mu uri mu bahanga mhm. ah, kandi burya nanone umuntu yaravuze ngo if you are intelligent mhm. you give the right answer okay. but if you are wise you ask the right question iyo uri umuhanga utanga ibisubizo byiza ariko mhm. iyo uri umunyabwenge ngo birangwa n'uko ubaza ibibazo byiza mhm. rero uri mu bagabo babaza ibibazo byiza aha murakoze cyane apotere tugiye kuganira nawe mu buryo bumwe ku bundi ukunda kuvugwaho na cyane ugasanga bamwe n'abapotere bamwe n'ababishopu bamwe ntibemera n'ibyo uvuga ati uvanga iby'iby'abakamana ukabishyiramo kubera ko ubu apotere ugashyiramo n'ibya politike yenda ni bamwe baba bazi politike ubwabwiye bwayo ntabwo tubizi ubu abantu bagiye kubona aka kanya bakubone mu ishusho ya byose nk'uko nabivuze cyangwa bakubone mu yihe shusho ah, bambone mu y'umunyarwanda nimvuga ikiri muri bibiliya yumve nimba kimekinga sense mhm. nimvuga icy'ubuvuzi ntarabwize ndaba nabanje no kwisegura mhm. akumva bindushaho ubunararibonye yandika muri komenta ati icyo kintu wise amoxicilline siko bacyita bacyita wenda ukundi kuntu mhm. ah, navuga ngo eh, dukeneye kuba abantu baguka mu mitekerereze no mu buryo dutekereza ikindi bikatworohera kuba umuntu yavuga ikintu wumva udashyikira mm. mu gihe kidasenya mu buryo runaka ugatuzwa banga oke sinyumvishe singisobanukiwe ukakireka ugafokasinga ku cyo muhuriraho mm-hmm. kuko kiba gihari mm. ah, rero wenda kuvanga abantu baravuga ngo mva muri ibi nkajya muri ibi ah, bijyana n'uko bo babizi mm-hmm. ariko sinzi nimba yakicara akatwemeza yuko uko abizi ariko kuri iniveriseri mm-hmm. uko ubizi ushobora gusanga hari ukundi kurenza uko ubizi mhm. ah, ndetse n'uko ubizi uyu munsi hari ukundi uzaba ubizi mu myaka itanu iri imbere paul aravuze ngo uwibwira akazi azi ntacyo azi ugereranyije n'icyo yakabaye azi nk'uvuga ngo buri munsi ugomba kwiyungura kumenya ugomba gushaka ubumenyi bushya rero navuga ngo ah, biturukana rimwe na rimwe wenda n'ukuntu imyizere yabo bemeza yuko uwitwa umukozi w'imana ntago agomba guhurira n'ubuzima bw'igihugu ariko nanone nkavuga ngo njye iyampamagaye ni nk'uko wenda mvuze ngo imana arampamagara abatemera umuhamagaro batemera ijwi ry'imana bazi ko rwose wiga teoroji bakakurobanura bikarangirira mm. ariko twe twemera ngo igivuga kandi ikanavugana nawe mm. bituma eh, tuvuga ngo iyampamagaye nimba yambwiye ngo ninyikorere mu cyo yise dimansiyo ya kane nkayibaza mm-hmm. ngo ni iki ni ugukombina icyo twita preaching teaching prophecy revelation byandi mu gisata cya iyerekwa n'ibitangaza wenda reka dukoresha iryo jambo mm. noneho ibyo bintu bitatu bikiyongeraho ubwenge ku buryo ushobora kugira uruhare mu biri kubera mu buzima bw'igihugu mm. cyangwa se mu buzima bwa sosiyete ubamo kandi bagasanga n'abandi batemera imana bari muri iyo sosiyete bakajya bumva ibyo uvuga biramakinga sense wanagaruka kuri ba bandi basenga bakumva nabo murahamanya cyangwa se murahuza rero uku kubihuza uko ari bibiri bibyara uwo muhamagaro nahawe ntabwo ari ikintu cya cyoroshye kuko ikintu cya mbere imana ikibimbwira arambwiye ngo abantu bavuga ko ari abanyamwuka cyane nibo mutazajya nibo bazajya bakugiraho ingingimira cyane kurenza ahubwo abo twita ngo ntibasenga cyangwa se abo twita ngo na n'abisi mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko ari umuhamagaro wanjye rero ntabwo mm. njye bimvuna icya kabiri iyo umuntu mm. ambwiye ati birambangamiye kuko imana yambwiye ko ari abo nzajya mbangamira ndavuga ni buriya niba muri wa murongo wa muhamagaro wanjye ariko byahozeho yuko yosefu yagiye kwa potifari abo wa kabiri kuri potifari ndetse ku bantu batanabizi yosefu yigeze avuga ngo imana yangize nk'umubyeyi kuri farawo ah, mu kigiriki ko muri masitazi nize masitazi ofu diviniti diviniti twiga giriki cyane ubwo ni muri teoroji muri teoroji mhm. ah, buranshe bita diviniti twiga giriki cyane mhm. ndetse abasikorazi bo baravuga ngo mwe ntabwo muri aba teoroji ngo muri abo ku gatuti giriki ni ikigiriki bakwigisha nk'abari gutegura umuntu wo kujya ku gatuti Mhm. mu gihe hari abandi biga teoroji yo kumuskoraho kujya wirwa wiga inyandiko ucukumbura n'ibindi nk'ibyo ngibyo mm. so mu kigiriki akoreshwa ijambo rivuga patera patera ukuntu kuriya wenda isengesho rya dawe uri mu ijoro tuvuga ngo pater hemon ho hen tois uranois mhm. data twese uri mu ijoro hagasteteto onomasu eriteto mhm. he yasu ubwami bwawe buzi hagiyazo ni inshinga ivuga ngo eh, kwera ntabwo ntabwo ari hari ryaje mu ngo ngo izina ryawe ryubahwe sinzi ukuntu translation wayikoze yarayikoze nabi ahubwo hari iy'icyongereza uvuga ngo izina ryawe rirera thy name is holy uvuga ngo hagiyazo bivuga holy ntago okay anyway ariko pater bisobanura source sustain doko rino jambo mwita papa pater mu kigiriki risobanura source ikintu waturutsemo ari nayo mpamvu nkunda no kubwira abantu ngo buriya umugabo ni papa w'umugore we Mhm. kubera yuko adamu yavuye mu eva yaturutse mu rubavu rwa adamu mhm. ndetse paul abivuga mu bakora n'abango muzi neza yuko umugabo ataturutse mu mugore ngo ahubwo umugore yaturutse mu mugabo uhereye icyo gihe noneho abagabo bakajya babyarwa n'abagore ariko in the beginning umugabo yabyaye umugore adamu yabyaye eva cyangwa se eva yaturutse muri adamu the source of eva was adamu and the source of adam was god mm-hmm. ntuwa ngo eva yaturutse muri adamu ariko adamu yaturutse mu mana nshatse kuvuga ko umugore ataturutse mu mana oya aho ngaho ah, ni indi deba ni indi deba y'irojisime cyangwa kare logike na filosofi ariko icyo nari kubivugira ni ukuvuga ngo kuba ah, yosefu yaravuze ngo imana yangize nka se wa farawo mm-hmm. ni ukuvuga ngo amu the source of farawo amu the source of his inspiration niyo ngo farawo yayobozaga ibitekerezo bya yosefu mu ijambo rimwe ryoroshye niyo ngo yahindutse nk'umujyanama kuri buri kanyuguti kuri buri kintu cyose farawo yageragezaga gukora nta kintu yakoraga uri ko yanavuze ati ntawe uzahaguruka ntawe uzashingura ikirenge muri iki gihugu atakubwiye kandi tuzi neza ko yosefu yari karose yari umuntu wiyerekwa mhm. birashoboka rero kugira iyerekwa ukagira inzozi mibi igwa hasi ukanazisobanura mahundo abyibushye n'ay'iminambe ariko nanone ukaba umunyabwenge ku buryo farawo akubaza ngo harya muri iyo nzara y'imyaka irindwi abaturage banjye bazarya iki akamubwira ati mugire ibigega ibigega mu byubake gutya mushyireho uzaba bishinzwe gutya akanababwira sitire y'uburyo manajimenti izabikoze rero navuga ngo ah, ntabwo byabura bibangamira ariko uzajya abona wenda ndimo musiga yarantegereje yuko ndaba pasta nk'uko watekereza muri imaje ye pasita bameze hmm. icyo ajya agishyira ku ruhande mutwe kadogo amfate wenda nk'uwo muntu nimba ni kuvuga iby'ubuhinzi amfate nk'umuntu wo mu by'ubuhinzi hmm. nimba ni kuvuga ibya ekonomi amfate nk'umuntu w'ibyo muri ekonomi hmm. so uh, abijajinga ubwabyo arebe nimba bimekinga sense so mu uh, by'ukuri ntabwo icyo ari cyo ikibazo urakoze cyane yagarukaga uko abantu bamubona arakoze turakomeje mu by'ukuri afite byinshi mwamaze no kumva ukuntu abyinjiramo apotre mutabazi iyo abahanuzi bazwaho n'umwuka w'ubuhanuzi bakavuga ngo inzara mu gihugu mm. intambara iraje mm. abandi imana bakavuga ko imana yabatumye kujya kwa perezida wa repubulika mm. dufate turi mu rwanda ubibona ute bo dujyane kamwe kandi duhere reka mbibonane wambaje ibintu bijya muri bitatu yego ah, ikintu cya mbere abahanuzi bo mu rwanda nabonye batazi uburyo ofisi porofetike ikoreshwa cyangwa ikora mhm. uretse ko si nabo bonyine buriya imana inamamagara njye n'abayepote mfite imyaka makumyabiri n'irindwi mhm. ndi ahantu bita nyabisindu mhm. naho nari ndi nagenda inzu inzu nkayikwereka sale twasengeragamo nyabisindu yo mu majyepfo hariya hariya munsi ya kontorore tekinike hano muri zigasabo icyo gihe nabaga karembure nari mfite imyaka makumyabiri n'irindwi umurenge wa remera imana irambwira ngo kuko icyo gihe nyine kuba kadino Mm-hmm. ubundi iyo batayitongiye nihitire amatara ngo nari gufata akadinari dore mm-hmm. niyo nari namaze gucuzinga in my mm-hmm. head then nsenze imana nari rwose ndabyibuka nasenze ndi kuva igicumbi ngeze ahantu bita mu ikorosi riri munsi y'ahahoze inkambi y'abanyamurenge eh, hari ikorosi ryari rivunnye cyane icyo gihe uyu munsi abashinwa barakoze bararigabanya ariko n'ubundi iracyahari icyo gihe ngenda nsengera mu mutima nsengera mu mutima ndi muri kwasiteri ariko iminwa inyeganyega Mhm. noneho ngeze muri iryo korosi eh, ijwi rirambwira ngo kuko icyo gihe nari kugenda nsenga nyibwira ngo ndashaka kuba kadino warambwiye ngo ntangire umurimo ntiwambwira tayito nzafata n'ubundi ari pasita bazayimpukiraho mhm. n'ubundi ari bishopu bazayimereraho nabi apotere yo nta n'uwayihangara nabonye babigira urubanza hmm. none kuva abantu bazanamvuga reka mfatire tayito icyarimwe numva njye nshaka bazamvugira icyarimwe mhm. nzafata kadino ariko wowe nk'imana ntushaka umbwira iyo mfata ariko nutayimbwira haba ninjye guhitamo irambwira ngo oya ntufate iyo ngiyo uri gutekereza uri aposo nturi reverandi nturi bishopu nturi pasita irambwira ngo ariko kondishoni ntuzajye uvimba atayito cyane wumve gusa bikuryoheye kwitwa poso ahubwo uzakore resiponsabirite za poso kabiri irambwira ngo uzafashe n'abandi bantu bitwa ba poso batazi inshingano y'umwaposo uko ikorwa uzabamfashirije gatatu irambwira ngo ntuzite ku itorero cyangwa minisitiri uzatangiza nujya ubona umuntu minisitiri yose yabaturutsemo ujye wumva yuko ari mu nshingano yawe ko wamufasha nka poso hmm. ngarutse kuri icyo nakubwiraga nari nshatse kuvuga ngo n'abantu benshi uretse na tayito y'ubuhanuzi kuba benshi batazi doko noneho resiponsabirite z'umuhanuzi ofisi y'umuhanuzi inshingano z'umuhanuzi imvugo y'umuhanuzi ese uwo musozi wa gihanuzi ubundi ukora ute amahame yawo ni ayahe dore ko abantu benshi batajya banigisha ubundi hari inyigisho twita inyigisho uh, zo ku musozi wa gihanuzi cyangwa se inyigisho za gihanuzi kwigisha abantu ukuntu bitwara ku muhanuzi hmm. kwigisha abantu uburyo batwara imvugo y'abahanuzi babahaye ni ngo ni inyigisho ziba zihari muri bibiriya iyo umuntu azihaye abantu bamenya burya n'uburyo kibabyaza umusaruro uh, iyo mpano ya gihanuzi rero navuga ngo abahanuzi ni abantu batabisobanukirwa wani ntabwo bazi ko umuhanuzi ubundi yimikwa ubundi abantu benshi bazi ko pasiteri ari we wimikwa na posa akimikwa ariko bazi ko umuhanuzi atimikwa ariko twibukiranye eriye arimo ari munsi y'igiti cy'umurotemu imana imuzanira umutsima ngo narye n'amazi namwe yaramubwiye ngo nagende arasohoka ariko ngo aragenda ngo yinjira mu buvumo agumamo naho imana yamusangira amazi ko nakubwiye ngo ugende nakubwiye ngo uze mu buvumo iramubwira ngo urakora iki amaho ngaho iramubwira ngo sohoka ngo none yongera kumuha ibyo arya ariko iramubwira ibintu bitatu ngo genda wimike kanaka azaba umwami usimbura uriho cyangwa se azaba umwami wa israel mhm. iramubwira ngo genda nanone kandi unyimikire elisa azakubera umuhanuzi uzagusimbura iramubwira ngo wimike kanaka nawe azaba umutambyi bivuze ngo eliya yimitse uzaba umwami yimika uzamusimbura ku buhanuzi yimika n'uzaba umutambyi bivuze iki bivuze ngo aba abaprofete bimeze nk'aho we iyo yumvisha impano zimujeho yumva ko ibyo bihagije kandi birangiye kandi burya umuntu utashatse kwimikwa nta nubwo yemera ikintu cyitwa aparatisage cyangwa se mentorship ariko abahanuzi habaye ishuri ry'abahanuzi buriya ku musozi wa shiro umuntu wita samweri yicazaga abana b'abahanuzi akaba akabamentaringa noneho ugasanga bakuze bazi ukuntu iby'iyo mpano bazabitwara nk'uko nawe witwa eri niwe wamufashije ngo yumvishe ijwi araza arabaza ngo urampamagaye ni ngo abahanuzi bacu we yumva ijwi agasohoka ajya gukora noneho ikibazo cyabo ntabwo amenya yuko hari ibintu bidakorwa n'abana b'abahanuzi urakoze cyane ngo abantu usanga ari mhm. umwana ari kuri dimansiyo yo kuba ari mu bana b'abahanuzi mhm. ariko agahita yipuresifita akumva ko yahanurira perezida w'igihugu akumva ko yahanurira igihugu akumva ko yavuga ibyago mhm. kandi ugasanga avuze ibyago uyu munsi bamwe banaperesiza amezi njya mbabona ngo mwitonde ku kwezi kwa kangahe ngo bitarenze ukwa gatatu mm. ndumva hari akana kari kahanuye gashyiramo ikagatiza noneho iyo ibintu bihanuwe bivuga ibyago bikavuga n'umuntu w'imyaka gafite nka cumi n'umwe kakaba kuri izi yutube mm-hmm. bikavuga n'umuntu w'imyaka mito nk'iyo ngiyo mm. nahitaga mbona n'abantu wenda badafite ukuntu bareba neza ubuyobozi bw'igihugu bafite ibyo bapfa nabwo mm-hmm. bahise bagasamira hejuru ngo noneho ngo ngo bihanuwe n'akantu k'akana ah, ngo gafite impano y'imana bakabiryoshya bakabishyonyogiriza kari kavuze ngo ntibizarenga mu kwa gatatu mm-hmm. njye magambo narayumvishe neza noneho nkibaza ubu ni kwa gatanu ngo ntihazarenga mu kwa gatatu mu rwanda hatabaye intambara ni akana k'akanyarwanda se kakaba hano rwose za gisozi niho anyway nshatse mm-hmm. kwereka ngo uyu mwana bivuga abantu bari batitiye baravuga ngo kandi nibyo none ko turi mu kwa gatanu karenzeho amezi abiri ahangaha leta hagaragara ngo abana b'abahanuzi ntibajye guhanura akawunga dore ko hari n'igihe guhanura ngo akawunga karaje ukagategereza imyaka itanu ukanakabura mu makeya ntabwo bakorera sitaje ku gihugu mm-hmm. hari urwego umuntu agenda azamukaho inzego umuntu agenda azamuka none akagera ku rwego ashobora guhanurira igihugu akaba ashobora guhanurira ibihugu abo bita abahanuzi b'amahanga bahanurira amahanga mhm. akaba ashobora guhanurira umuyobozi w'igihugu ndetse bikanagira uburyo bikorwamo n'aho bikorerwa natani nta munsi n'umwe yigeze ajya kuri yutube cyangwa se ngo ajye eh, mu rusisiro bavuga hmm. ngo nimwumve icyo uwiteka avuga kuri dawidi hmm. yaragendaga akamusanga mu gikari cye mhm. akamushyira ku ruhande akanagira n'imvugo akoresha akamubwira ngo none eh, ngo ko hari umuntu ngo wari ufite agatama kamwe akaraza mm. mu gituza cye mm-hmm. ngo hakaba hari n'umuturanyi wari ufite intama n'amashyo n'amashyo menshi mm-hmm. ngo akagenda kakamukura mu gituza kakabagira abashyitsi mm. hari uburyo izo mvugo zivugwa hari aho zivugirwa kandi hari n'ibice bigomba kuzigira mu by'ukuri rero navuga ngo Ah, ni ibintu ubona ko mpuzamatorero yararangaye tutaragera kuri mpuzamatorero ni ukuvuga ngo abahanura inzara mu gihugu intambara iraje n'abajya guhanura umukuru w'igihugu ubafashe nk'abantu bakorera sitaje ku gihugu sitaje imyitozo yo guhanura ubona nk'aho ah, imyitozo yo guhanura ibaho mm. mm-hmm. iranakorwa mm. ariko bayikorera mu cyumba cy'amasengesho mm. nkunda kubibwira abantu nkababwira ngo utazajya mu giterane ukicara ku ntebe yaguze ibihumbi umunani cumi na bibiri dore ko ibintu byose byahenze hmm. warangiza wajya guhanura ukicugusa kwa kundi gusa mu ntebe ukumva irakonyotse hmm. ibyo ngibyo ujya ubikorera akanyarira ibyo ujye mu buvumo bikorereyo nimba ukigira ubwo ujyamo ukaba ubyemerewe n'amategeko cyangwa ujye kumukeka ahandi mu cyumba hmm. hari abantu bajya umuntu wajyaga ajya guhanura ari kwiga guhanura cyangwa se ari umuhanuzi w'umwana agakora kiribita akabanza umugongo ati mwumva uko uwiteka avuga akabagwishije urutugu ati rezevekiri none si ibi bintu uzabizana no muri rwanda shima imana mu giterane kinini kirimo abanyacyubahiro kirimo abayobozi yaba ku myizerere yaba ku ngo reka ubanze ugwize amavuta uzamuke muri iyo mpano ahubwo shaka abamenta shaka abantu shaka ba samweri nawe ujye ku musozi wa shiro baguforume kugeza urwego ngo umwana arakura ngo ajyanwa mu butayu ngo kugeza igihe ngo azerekerwamo baza rero igihe cyabo cyo kwerekanwa kitaragera hari aho wigeze unyandikira ati basa nk'ukwibonekeza uyu ni ukwibonekeza birimo hmm. none se wambwira ko bari gukora iki reka dufate urugero rworoshye hmm. kuva bibiri na cumi higeze haduka cyangwa se rimwe rimwe hakagaragara icyitwa ubuhanuzi buvuga ku gihugu hmm. ibyagiye bivugwa byose nta na kimwe kigeze gisohora uretse gusa kuba byarateye ubwoba abanyarwanda ngenzi abantu bahunze igihugu kubera byo niyo mpamvu mbirwanya nivuye inyuma mhm. iyaba byavugwaga n'igihe bivugiwe ko bizasohora bigasohora tukabibona twabyihanganamo ariko biravuzwe bivuganye ikagatiza bivuganye iterabwoba kandi kuko uvuze ngo iyaba bavuga ko ari ibitekerezo bya abantu bari kubijora ariko kuko uvuze ngo n'imana ibivuze umuntu ahita ajya hariya agatitira ah, byarakozwe ku gikongoro abantu bahagarika guhinga umwaka w'ihinga benshi barawureka inzara irabarya abantu bose bari bari kuri iyo paruwasi yavugiyeho ayo makuru uretse ko byo byaje no gusangwa yuko uh, uwabibabwiye nyuma y'iminsi nyuma y'amezi nk'atatu umwe mu bari uh, aho ngaho mu rusengero mhm. yagiye ahantu kwirangurira amavoka baguraga igiti ukakigurira mu murima ukazikorera aba babonye wa muntu wabahanuye kwa kundi ayoboye agatsinda k'abantu bambaye amakoboyi mhm. n'amadodo hejuru n'imbunda ku rutugu ubwo abo ni abake byari byose byari muri icyenda n'icyenda Mm. ntabwo umukotanyi yambaraga iryo byumvikana abacengezi mm-hmm. mu bwango mu bacengezi naho harimo abantu bajya bavuga ku ndimi noneho igihe batari gukora ibitero bya gicengezi bakambara mm-hmm. gisivire bakaza mu nsengero batikirahiye bya mhm. ndi bimuha mu mutwe ateganya kuzaza gukorera igihugu atanazimba bizamuhira mhm. uretse ko iyo bari muri aya mashyamba nabo bajya bicugusa batira tugengera kiduhaye igihugu nta n'umukobwa nigeze mbona ngo ushinzwe amasengesho uriya mushyamba uh, nabo bagira abanyamasengesho atanga interview kuri youtube imana imubwira yuko bagifasha mm. none ikiba gisigaye ni ukumenya ngo ese ko mu macengezi mubwiye ko igifashe n'umuapotre wa hano mu gihugu abayobozi b'igihugu bemera akababwira yuko imana ibashyigikiye noneho imana isigaye igira indimi ebyiri aho ngaho rero birakwiye yuko nimba abantu bashaka gukoresha niyo mpano ya gihanuzi kuvuga eh, ku hazaza h'igihugu mm. birinde kandi babigendemo gakeya kandi bikorwe n'abahanuzi babisigiwe kuko imana nk'urugero abantu batabizi batazi ko imana itanga impano eh, nk'urugero imana akubwira ngo uhaye gukiza indwara Mm. ukamara imyaka nk'itatu usengera abantu bakiri indwara undi munsi ukazaza ngo nguhaye no gukiza sida bivuze ngo cya gihe pakeje yari yaguhaye sida ntabwo yari irimo mu miti yari yaguhaye turukiti wakunda kundi ubona abantu batwaye eh, mbese ntabwo haremeye iyo ngiyo mm-hmm. uhaye gukiza kanseri kandi na mbere wakizaga indwara hari igihe rero nanone kigera imana ikavuga ngo noneho nkuzamuriye kugira ngo uhanurire amahanga n'abayobozi b'ibihugu mm-hmm. abayo abaprofete bahanurira abaperezida muri afurika nakubwira amazina batajya bahusha yakimubwira kikaba ari icyo ngicyo kandi kikazanabaho hari umuporofeta ngenzi witwa ndorovu ajya yicara akavuga ati mu burusiya mm. ah, muri iki gihe cy'ubukonje hagiye kuzaba ibi hagiye kuzaba imyuzure mu gihugu cya europeyeni gutya na gutya none ugasanga kandi bya bintu biranabaye atukira abasore ntabwo ashobora guhanura ibintu bijyanye na eh, sitasiyo geographique cyangwa imiterere y'igihugu n'iyo klimatoloji yaho oh, akabihuza nk'ubu reka ngo urugero apotre mm. umuntu ashobora guhanura mu rwanda ngo eh, ibiza bizatwara abantu benshi ni iki kuko asanzwe azi ko ibiza iyo bibaye mm. hari inkangu zibaho kandi hari amazu yubatse ahantu hari inkangu ahari ubutaka bworoshye cyangwa bubatse ku manegeka akabihanura nk'aho ari ukuri kandi yenda ari uko abona ko koko bishoboka ko aho hantu imvura iguye hatenguka icyo nshatse kubwira iyo uwabihawe wabisigiwe umenya n'uburyo bikora ntabwo icya mbere ntiwabikora mu buryo buhamura abanyagihugu kuko ni akarongo nacaho mhm. inifu wabikoze mu buryo bwahamura abanyagihugu ntabwo biba bikiri bizima mhm. nk'urugero mu kwa kabiri kwa bibiri na makumyabiri na kabiri nagiye muri kenya nahereye muri ah, freshmana kitengera ubwo ni cya cyitwa freshimana kitengera mpagaze ndi mubwiriza rwose nari maze kubwiriza nk'iminota mirongo ine nsigaje nk'indi mirongo itatu eh, bari kubwiriza iminota mirongo irindwi se ngewe se eh. ngewe buriya byakunze mbwiriza isaha ebyiri twagiye ziriya foromire za mirongo ine komeza aha mirongo ine iragiye nzireka mu bitabo bya ameritika ameritika urazireka ubundi hari impamvu paul yabwirije utuka akagwa hasi agapfa akamuzura akongera akabwiriza ariko ntacyo hari n'aho tugera mu meritike twayikoresha umeritike ukareka ukayireka ugakoresha iby'umwuka hari aho tugera tugakoresha meritike hari n'aho mm. tugera tukavuga icy'umwuka abwira amatorero mm-hmm. icyo gihe nababwiye ngo hano muri iki gihugu byemeye kuvuga uzatsinda amatora urumva twari mu kwa kabiri amatora ari mu kwa munani mm. in august august yarebaye august ndabyibuka ko aho kitengera nandi mubwiriza uwitwa ruto yaje kwiyamamaza aho ngaho ku isoko mm-hmm. nyine ugacaho kuba ari kwiyamamaza n'amadarapo ujya ku rusengero mm. barabwira ati hano nta kibazo wamuvuga nimba imana imukubuhishuriye Mhm. n'uwitwa william ruto bose barandeba ataya atodinga arakaza ndavuga njyewe mbwiye yuko utazatsinda azatsinda ibya udinga kuba uyu naguha nimero ya pasita gisore abantu bari bicaye mu rusengero bose nasohotse babipinze mhm. kuko babonaga amaporuza avuga yuko odinga azarusha amajwi ah, porosantaje icumi ku ijana yari muri mirongo itanu na gatanu ah, undi ari kuri za mirongo ine na kangahe mhm. ndangije ngira kuri televiziyo bita derivari tivi ndababwira ni se hari icyo bitwaye mbabwiye aho amatora azerekera mhm. ariko ko nari kuri tv nanga kuvuga izina ndababwira nti murebe muri babiri murebe urusha undi kuba umukirisitu cyane ariko ibi bivuze muri kenya hagati ya odinga na william ruto mm. ruto buriya ni na purica no kuruhimba arababwiriza nabaciriye muri ayo marenga mm. ngo nshatse kwereka yuko bitewe n'aho uri n'uri guhanurira guhanurira igihugu hari ukuntu bikorwa kuki ntagiye kuri televiziyo ngo mpite mbabwira ngo ivi na ivi mm. ah, ndangije njya na fika Mhm. nawe hayoborwa n'uwitwa porofete stephen bishop mhm. porofete stephen mhm. ndangije nabo ngeze hagati nabwani hari ikibazo mbabwiye uzatsinda amatora ubwo banambwira ngo ibyo bireke nari kumenya ngo bishobora kugira ikibazo biteza noneho ndangije ngeze mu rwanda ndabisengera ariko ndi kubisengera mbona nyuma y'amatora hatarenze amezi atandatu hazaba imyigaragambyo ya karundura muri kenya nkora videwo iri kuri yutube cano yanjye urumva ko ntabwo navuga ngo nakoze videwo irahari Mm. nkora video ndabwira ni icyo gihe uh, kwa ruto bari bagiye uh, odinga yagiye muri supreme court kurega mm. noneho eh, bantu nabwiye kwa kundi ntimureba ko rutatsinze eh, mm. barambwira ngo ariko ngo odinga yagiye muri supreme court ngo reka ngo turabibara tubibonye mhm. ndababwira nti supreme court ntabwo ikora icyo imana yanyeretse iyo audio iyo iyo video narayikoze iyo video n'uyumva ahita abona ko nayikoze bagiye muri supreme court ariko bataratangaza kuri cano yanjye n'igihe uploadingiwe umuntu ahita abona amezi uyu yamaze amezi nyine angana nayo byamaze nayo byamaze okay none ndangije iyo video ndayikunda babwira ni abantu benshi bari kumbwira ngo ibyo hano biri muri kenya eh, bagiye muri supreme court hari igihe bitakunda ni mm. supreme court nta kintu irahinduraho nimba ari ukuntu bavuga ngo cabukati ngo aratangaza iki amajwi bari kuyabara bagira gutya noneho nayo ndavuga ni supreme court nayo iraza ko bamwe bavuga ngo wagiye wasanga amatora asubiwemo ndavuga ngo amatora ntasubirwamo supreme court iraza ikomfaminga ivuge ngo ibyo wafura cabukati yatangaje n'ibyo uriya muto yatsinze ndangije nongeraho andi magambo ahubwo nyuma ndababwira nicyo koze abantu bashobora kuba begereye uriya muto bamumere mesaje mm. natitonda ntibirarenze amezi atandatu atahuye n'imyigaragambyo ya yindi ya karundura yari kwitonda ate nabyo narabisobanuye muri iyo muri video ko ni video ifite ama iminota 11 nayifatisha telefone gutya kandi imyigaragambyo biriho uyo nyuma y'amezi atandatu ko mm. nabirebye imyigaragambyo yahagurutse mm. kuri channel yanjye yanyereka yuko iyo iyo video imaze amezi atandatu mhm. namwe ni bitararenga amezi atandatu mubwira nibyo agomba kwitondera kuko ubu mm. uku niko bahanura igihugu ndamwana uzitongera ndare ibi n'ibi nk'uko mhm. nanone mvuga ngo azatsinda ndi kuri televiziyo navuze ngo agomba kwitondera ibi n'ibi kuko iyi manda ubundi mu isi y'umwuka yari ya odinga niko namubwiye nanone ubundi mu isi y'umwuka wari kuzayobora nyuma ya odinga ariko dinga kubera amakosa yakoze ntari buvugire kuri televiziyo ndakubwira tekinike y'inzira uri bucemo ubusaba yatubwiye mu isi y'umwuka ndamugana ni nk'aho uri buhayijakinge cyangwa se uri bwiwe amatora mu isi y'umwuka mm. niko namubwiye mm. ni nk'aho mu isi y'umwuka uri bumere nk'aho ukoze nka nka yakobo atwara umugisha wa esawu mm. ariko nanone mubwira n'ibyo bikore mu isi bifatika ndangije mu gihe cyo kumubwira ngo hazaba imyigaragambyo namubwiye wemereye abanyakenya ko ugiye kugabanya ubushomeri nutabasha kubugabanya barakwigaragambiriza kabiri ramwana gerageza ugabanye ideni rya kenya ifite kuko icyo gihe yari ifite ideni rya miliyari mirongo inani z'amadolari ifitiye amerika oya oh, ideni ifitiye amabanki n'ibindi byose amabanki oke ndavuga ngo nugira irindi deni ufata barakugurukana kandi niba bakwigaragambiriza barakubwira icyo bakuziza barakubwira yuko ibintu wababwiye hmm. atari ibyo uri gukora cyangwa se ibyo bifuza atari ibyo uri gukora mubwira n'ikintu yakora mwana rero ikintu wakora kugira ngo ibyo bitazaba mhm. icarana n'abantu ba opozishoni nyuma yo kubatsinda wicarane n'abaturage ubatega amatwi ubabaze icyo ushaka ko uh, icyo bashaka ko wowe ubakorera ni kuko muri wowe muri mayindi yawe no muri uh, uh, agenda yawe harimo ibyo wapanze utekereza kubakorera mhm. no mu mitima yabo hari ibyo batekereza bakabaye bakorera ibyo bintu bibiri biratandukanye biranahabanye rero ni mhm. byiza yuko mwicarana cyo uzi icyiza nabonye nyuma y'imyigaragambyo nabonye yuko bicaranye ndashima imana cyo koze nabonye nyuma y'imyigaragambyo yabaye odinga agafunga ibyo byose hmm. byaje kurangira habayeho kwicarana odinga odinga na william ruto nari mbuze ngo agafunga ibyo afunga nyine nk'umwopoza eh, nabonye baricaranye bemeranya ko ngo hmm. bamuhaye ruto iminsi cumi n'itanu ngo kawunga ibiciro ku isoko ngo bikagabanyuka kandi hmm. biranakorwa ah, icyo nari ndi kubivugira iyo uhanurira igihugu uvuga ibintu biri kantifiyabure mm. biri mu mibare ibintu umuntu yabara mm. byumvikana kandi ibyatera abantu ubwoba ukabikuramo mm-hmm. ibyatera abantu ubwoba ukabikora nk'urugero mm. mbonye ko mu myigaragambyo hazapfa umwana igihumbi ntabyo nakubwira mm-hmm. keretse twihuriye pasonari mm-hmm. ahubwo icyo genda kubwira nti witonde kuko hashobora kuzavumbuka imyigaragambyo nyuma y'igihe gitoya cya manda yawe uyinjiyemo ariko nimubiha umurongo uyu n'uyu bizaba amahoro nawe kuzuga tubwire abantu uti mbonye ati imyigaragambyo iba abantu bataye intambara ese ubundi bwo birabanira icyo abantu uretse kubahamura imitima bikabatera torobo urakoze cyane ntabwo umuntu yemerewe guhanura ibihahamura igihugu uko ni uko ubibona sasa noneho tugiye ubivuga iki rero icyo mvuga ni uko icya mbere eh, aba bahanuzi Mm-hmm. ndabivuga gutera harya bwa abantu bose nimvuga ngo bakorera abaturage amatorero burya barahamagawe n'Imana ariko reka tubare ko bose bakorera abaturage amatorero turacyari ku nari ngiye kuvuga ubufatanyacyaha bwa leta n'amatorero one ubufatanyacyaha bwa leta n'amatorero cyangwa abahanuzi n'amatorero muri bisanse ribu yakabaye ifite umuntu uvuga mu ndimi akaba ari n'umunyateoloji mu yandi magambo bibiri yarayumva kandi ibintu by'ururimi rwa gihanuzi arabyumva akaba afite ofisi imuhariye ubundi umuntu ubipfundikanyije agateroriza abanyarwanda akabasha kumukorera dosiye akavuga ngo uyu we uyu we mumureke arahanuye ariko uyu we mubikurikirane ibye cyangwa se mu mumucyahe hakabaho ibyo bintu kubiha umurongo kuko urabona leta yo itinya kuza kubwira umuntu wavuze ngo imana irambwiye kuko kubera yuko ivuga iti abanyamatorero bavuga ko dutangiye kumenya apositobure tukiri aho uribuka ko no muri kovide abantu bangaga inkingo hari ukuntu babatwaraga gake kubera ko abantu b'imyizerere nanone ku rundi ruhande human rights cyangwa se demokarasi na principle zayo biragoye kugira ngo watakire umuntu mu myizerere ye mhm. ariko nanone none si imyizerere ko ngenzi abantu ngenzi umuntu ibyumba yaragurishije yari aziranye na madamu arangije madamu arambwira ngo uzi ko ngo bagiye ese bagiye babonye apotiniti hanze ati erega mesaje zivuga ngo imvura iraguye rero barabihaye izindi mvugo ngo imvura mm. iraguye ati zarabacengeye none ati inzu bayise ku isoko ati abana bahaye amafaranga make iyo tuba tuyate twari kwigurira mm. ngo hari abantu bagurisha imitungo yabo nk'abayiteza cyamunara akagenda bitewe n'ubuhanuzi bamubwiye ngo uyu mwaka nturenga akamara imyaka icumi hanze agakubita akanibaza inzira yamugarura ngo yongere atangire akabaza ndasubiraho ntangira kuri zeru nari aho ngeze mhm. akarumagiwa cyangwa se akavumiriya akendereye urakoze cyane mu byo kampara buzuyeyo mm. muri za mozambique bariyo n'ubu hari igihe wabona ku kiganiro hari ukubwira ati nanjye nagiye muri iyo nzu uretse ko hari uceceka akavuga ati ubwo nyine apotre hari icyo nigeze nkubaza urambwira ngo bahanura kubera amaco y'inda eh. amaco y'inda ngo bakaba babibwira ngo minisiteri reka iyo ndi kuvuga ibyo ndi kuvuga ibintu mbamo mm. burya ibintu bibera kuri izi mikoro ni ibintu mbambamo mbizi rero mm-hmm. ah, kandi kuba wenda ntarabikoze nk'uko abandi babikora ni uko njye hari uburyo njye ngira prinsipe zanjye mm. ariko ugasanga iyo uza kuba udafite izo prinsipe mm-hmm. hari ikintu mu bahanuzi muri kigali bita irigonde ariko se uzakorera igonde ku bamama bo mu bipangu ukore n'irigonde ku gihugu rigonde rigonde ni igiki abadukurikiye ko ari amabanga ry'akazi wenda ntamenya amabanga y'akazi ariko barazi ko nzi rigonde ari iki rigonde ni tereme y'abakozi y'amabanga y'akazi ni tereme y'abakozi b'imana ariko bari gukora ibintu bitari mu murongo bari gutekinika reka tubyite gutekinika nk'uko eh, wenda tuzi ko gutekinika muri leta ari ugufata raporo ukayitekinika hmm. imibare ukayitekinika mhm. hari n'ibintu rero bakora ngo by'irigonde nk'urugero Eh, madamu wawe urabizi ko tutarahura reba nk'ubu duhuye nkakuganira harya madamu wawe yitwa gutya wagira ngo wenda nabibajije umuntu mhm. akubwira ah, umubare w'abana bafite iwabo mhm. uzi ko ntaje mu bukwe mhm. akubwira amazina y'abo bava indimwe kumbe hari umuntu ukuzi neza wabimpaye ku gapapuro hari n'abahanura bareba muri ipad kabuga rize vekire porosentekere kumbe muri ipad ibyo byo tubyita swapu ni ngo bamuhaye amakuru mm. afite dosiye yawe neza ayifite imbere ibi byose rero ah, byakaba ari rigori ntabwo bivuze ngo bose barabikora ariko noneho iyo ugeze gushaka kumera nk'uri kubikora ku gihugu mhm. ibi bintu ntabwo ari byiza so mu by'ukuri ah, navuga ngo ah, reba nk'urugero mm. kuba ibi biza byarabaye bigahitana abantu mhm. nk'urugero mm. hari umuhanuzi mu rwanda imana yashyiriweho kugira ngo ajye abwira igihugu ibyago bigiye kugihagurukira hmm. yaba yaravuze biriya biza mbere y'uko bisitarayikinga kuba rero utabivuze hmm. ni uko icyo kirere cyo kuvuga ibyago n'akaga kagiye kuza ku gihugu utagifite ah, ah, hanyuma rubavuga ku biza ku cyumva ko ubwo urakubaza ku cyumva ko abahanuzi babivuga bakabihuza n'ibihe by'imvura ni ukubera iki hmm? guhanura ngo ibiza bizaza kandi mu bihe by'imvura n'ubundi biza bibaho ubwo aba ari ubuhanuzi cyangwa ubuta usabye eh. uza kwereka nk'urugero abahanuzi imana iba yashyizeho noneho ngo amahanga menshi mm. ashobora kuvuga ati wenda hari igihugu eh, cyo muri aziya cyangwa se cyo muri europe ahagana agasa n'ushushanya kubera iki n'urugero aba yivuze gutyo ntavuge peresizo mahariho mm. ni uko aba agira ngo hatabaho panike muri icyo gihugu ahubwo nk'abayobozi b'ibyo bihugu bamukontakitinga ku ruhande akaba yababwira ati ni icyo ngicyo nko muri turukiya biriya by'umutingito waje ukica abantu ibihumbi mirongo itatu hmm. akaba yababwira ati hari umutingito ugiye kuza uzapfamo ushobora kuzangiza ibintu byinshi aha habeho kwitonda no kwitegura ibintu by'ama bitandukanye hmm. mu buryo runaka hmm. ariko icyo nishatse kubwira mesaje ntashaka kumisinga ribu yonyine ntiyabikora yonyine nk'ubuyobozi bw'igihugu kuko Eh, icya mbere byayigora kwivanga mu myizerere y'abantu keretse wenda barenze kuri ekisiteme irengeje ahubwo iyo mpuzamatorero niyo yakabaye ikorana n'ubuyobozi mhm. ikabubwira iti twakurikiranye ibi bintu tubona birimo mhm. bigenda bijagaraza abanyarwanda bibazanamo eh, kudatuza mhm. none turagira ngo tugirane imikoranire na rib natwe nka mpuzamatorero ariko nabo babijyamo ntibabizanemo idini ryinshi nk'urugero ugasanga n'urugero ntituzi ko se muri mpuzamatora abadive babamo n'abagatolika mm. mm-hmm. kandi tuzi ko abadive batemera ko ubuhanuzi bubaho mm. n'uvuze indimi bavuga ko ari iz'abadayimoni mm. aho ngaho bakaba bati rero nitujya mu mavuna tuzabahamagara none ngo nidushaka kumenya iby'ubuhanuzi no kubikontorora tubikontoresha abandi bahanuzi kuko aho ngaho niho paul yigeze agikora into arababwira ngo murabizi ko muri mwese nta wundi ushaka kuvuga indimi uko bari basigaye bakora akavuyo k'ibintu bye by'indimi mm. n'ubuhanuzi bw'ibinyoma bakabutanga ariko yaraje aravuga ngo murabizi ko nta wundi ushaka kuvuga indimi ndetse nta n'undi ushaka guhanura mm-hmm. ati si ukubyirata ariko murabizi ko ntawe bindusha mm-hmm. noneho ahereye kuri ibyo aravuga ngo noneho reka mbabwire hajye hahanura babiri cyangwa batatu mm-hmm. ati kuko umwuka ugengwa na nyirawo bivuze ngo ninde muntu ushobora gushyira ku murongo abahanuzi n'ibyo bahanura n'undi muhanuzi noneho ufite ikirere kibaruta cyangwa se kibarenze ndetse ufite impano twita nk'iy'ubugenzuzi dukiri aho rero ndumva ariko hagati aho rwose mm. eh, kuba nta rwego ruhari rubacyaha rubashyira ku murongo mm-hmm. ruhanukwiye guhanwa n'uburyo birimo urudorari mm. abantu noneho bigeze kuvuga ngo ni amacu nkashaka kugusobanurira mm. amacu reka nkubwire noneho nk'izina mfite nka potire mutabazi mm-hmm. mvuze ngo iyi sisiteme iyoboye hano kayibayeho iryo mm. ryonyine mm. ryonyine rijyana mm. ikayibayeho akabido k'iminota itatu gusa mm-hmm. kasirikira ku mayutubi cano ntakubwiye yo hanze kandi byibuza byazajya kugera icyumweru byibuza ah, ucyaporodinze nyuma y'iminsi ibiri nawe nabonye igihumbi cy'idolari amushuwa ah, naba nayabonye mm-hmm. nuko wenda mbivuze wenda mbikoze nyuma yaha ntabwo bayampa ariko nshatse kubwira ngo u rwanda n'amateka dufite na situwasiyo ituzengurutse n'ibindi duhangana nabyo hmm. hari umuntu rero ubona inzara imwishe akavuga ati nzirinda kubivuga mu buryo bukabije cyane ku buryo nagira ikibazo na leta hmm. ariko nanone ninkinobamo hmm. ndabizi ko hari ikiri buboneke uko wenda nta nashatse kubivuga kubera ababikoze wenda hari igihe bagira ngo nshatse kubashyirishamo ariko nanjye nkubwira egisempo ya buri wese n'amagambo yakoresheje n'amagambo yakoresheje mu buhanuzi muhanura ibyacitse urakoze cyane ni amacumbi n'abagiye bashyiraho amadate runaka n'amatariki runaka noneho uweretswe inzara we yajya abibwira andi noneho niba uvuga ngo none se reka nkubaze mm. umuntu avuze ati ndikwerekwa inzara mm. ese abantu abo wabwiye bwa mbere inzara ko wenda ubivuze bwa gatatu cyangwa se hari n'abandi babivuze wenda barabivuze abantu bajya gusevinga kuri banki bakora amakonte bloke mhm. donc turebye umusaruro wabyo kabiri ese kuvuga inzara utekereza yuko hatari abantu benshi bavuze ngo ibiciro bigiye kuzamuka hacamo icyumweru kimwe eh, minisiteri y'ubucuruzi igahita ivuga ngo ibiciro turabimanuye mhm. mu yandi magambo iyo yaba yerekwa riturutse ku mana yari kuza akabwira ati um, maze iminsi nza mbabwira ko ibiciro bigiye kuzamuka ku isoko none ngiye kubabwira ko bigiye kumanuka sometime ah, bazabeho kubigenzuza ubwenge umuntu ubona yuko hagiye kuba inzara agende kuri resebusiyo ya minagiri abibabwire mm, mm-hmm. kandi cya kabiri anababwira icyo imana yamubwiye bakora mm-hmm. icyo akora naba atanagifite icyo bakora akaba afite peresiziyo y'igihe bizabera mm-hmm. abibabwire wenda bazareba abatekinisiye babo barebe n'icyaga babibahungishije abaturage eh. <laughs> babavana ahantu kuko tuzi yosefu waje akabwira minagiri yo muri egibuti mm. atagiye kuba imyaka irindwi y'uburumbuke ati kandi hagiye ko hazakurikiraho n'indi rindwi y'inzara mm. irindwi y'uburumbu kibaye bahise babona ko ari ikimenyetso cy'uko n'irindwi y'inzara izaza kuko byose byavuzwe n'umuhanuzi umwe mm. arangije arababwira baravuga ati twakora iki mhm. arabwira ati nimushake umugabo w'umuhanga w'umunyabwenge urimo umwuka w'imana mhm. uwo muntu wuje ibyo bintu bitatu mumuhe gucunga ibigega ibyo bigega kimwe cya gatanu cy'ibizera mu gihe cy'uburumbuke muzajya mubihunika mu by'ukuri urabona ko iyi mesaje ya yosefu nta terabwoba na rimwe ryari rimwe ah, yagaragazaga ah, ah, ubuze ikibazo ari kubaza akanababwira icyo bazagikoraho icyo ari kubaza kivuga ngo hmm. ubuhanuzi nka buriya busa n'ubutera ubwoba abaturage no hmm. gushaka kugaragaza ko bahanuriye perezida wa repubulika ubona bimariye iki igihugu ese ni nka bya bindi byo muri bibiriya bivugwa nakubwiraga ngo iyaba nari mfite imbaraga zikora referandumu nanabishyirisha muri konferensi nkaba mfite izo mbaraga mm. ndavuze iyaba referandumu basobanurira icyo ari byo uburyo abaturage mm. twemeje ingingo y'ijana rimwe ko yahinduka donko abaturage bashobora gusaba bagatora basaba yuko hagiye ibihinduka mu itegeko nshinga mm. uretse ko burya na bibiri bya gatatu by'inteko ishobora kwemeza ko hagira ibihinduka muri ryo mm-hmm. eh, niyo mpamvu wenda n'urugero manda z'abadepite n'izijya guhinduka ntabwo abaturage tuzongera gutora donko bashobora bimwe gukoresha referandumu parlementaire cyangwa se referandumu y'abaturage ariko iyo haba hari ubushobozi nayo mbifiteho byanajya mu itegeko nshinga ngo umuntu uzafata mikoro akavuga ko ahanura perezida wa repubulika azahanwe najya kumushaka ntabishyire kuri mikoro ibyo bizabajere abakumvise ntibageze ngo urwanyije abahanuzi navuze ngo nihe natani yagiye mu ihuriro ry'imihanda mhm. hari igihe abahanuzi bagiye bahanura mu ihuriro ry'imihanda muri make abahanurira perezida wa repubulika bajya kuri za yutubi bakaza ntabwo aho baca mhm. nese ko mbaho urugero rworoshye hmm. sinjya ngira ibaruwa ntegura wenda nkazijyanayo hmm. bazambwira aho bace bajyanye ibaruwa ubu ibyo byose wabonye mu ibaruwa rwose neza nk'umuntu wize ubisabumitingi hmm. uzi ko batazabisoma se kamembe bazabisoma ariko ibintu byo kuza ukabikorera kuri yutube none ugashyiraho na za tayito ngo zitwika ngo noneho ngo porofete kanaka ngamubwiye byose aposito mutabazi avuze abivuye muzi niba natana atarigeze mm. ahanurira dawidi agiye mu masangano y'imihanda mm. wowe ibyo wadukanye wabikuye mu buhe wabyigiye kurinda kabiri nimba ari igihugu kandi bikaba bivuga ibyakumvwa n'abaturage bakagira ubwoba mm. genda ubibwire abo ugomba kubibwira abayobozi ntabwo ari ukuza kubibwira abaturage mm. cyane cyane yuko nk'urugero mikaya yaraje abwira umwami ko atari butabaruke najya ku rugamba mm. ngo bari banze kumutumira ngo ajye ababwira ibishariye dore nabo iyo baje ngo nanjye nihame kandi ngo mvuga ibishariye mm. shari ibyo byo kwikubita ku gatuza nta n'akawunga wiburiye akawunga ngo uri iyo dimansiyo ya ntabwo urayigeramo uri kwikina hano hanze babyita kwikina ngo nanjye ngo ndi umuhanuzi uhanura ariko purize umuhanuzi uhanura amahanga hari ibintu aba yahanuriye igihugu bikaba for sure kimwe bibi nk'urugero mm. hari umuntu wahanuye biriya biza akavuga ati hano mu rwanda eh, imvura niza hazabeho eh, gucungira hafi kugira ngo tutazagira abatakariza ubuzima muri iyo minsi kuko nabonye imvura ishobora mu majyaruguru avuga na precision mu majyaruguru y'igihugu no mu majyepfo wenda na gutya cyane cyane uturere nka nyabihu akavuga precision avuga ati hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu habeho kwitonda no kuryamira amajanja ku bashinzwe gukumira ibiza akabarekeyeho urumva ibyo ntibiteye ubwoba none iyo bibaye ejo akongera akatubwira ati ndi kubona muri huye hmm. ikirombe gipfundikira abantu hmm. kuko kikanabapfundikira Hmm. noneho ni hahandi ashobora kuba yagira ibintu avuga ku gihugu ariko nawe akamenya ibyo avugira ini public tugende gakeya ibyo yabanje kuvuga byamuhaye credibility ariko tukiri aho se ntashobora noneho ariko nawe akamenya ibyo avugira mu ruhame n'ubwo yabonye credibility hmm. akamenya n'ibyo abwira umwana nk'urugero mikaya hmm, kiriya cyo avuga ko umwami <laughs> atari bugaruke ntiyakibwiye abaturage yakibwiye umwami wenyine tukiri aho rero uzanze urugero rwo muntu hano i kirombe muri huye akihanuye se akaba ari ujya kukiritura nk'urugero hari umuntu nsubiza ko kandi hari umuntu nzi twahuye akajya gusoza yagize inzozi mm. za sukoye mm-hmm. hari sukoye yari yaje agira inzozi zindi zaza nuko bizagenda neza mm. n'ibizabeshyirwa u rwanda neza mm. arangije abimbwiye ndamubwira nti shaka akabarebe ntuhubuke ibyo bintu ntabwo bibwira abaturage mm-hmm. shaka kontakite niba utazibona umbwire nkuhuze n'uwaguhuza n'undi waguhuza mpaka uzibonye ugenda ibyo bintu byose ubimo urakonte nk'uko uri gushaka kubivuga ariko simbibone kuri yutube hambere umwana mwiza ntiyabishyira kuri yutube mm. ubundi ni uko nguko bitwarwa urakoze cyane narivuze ko hari n'abashobora gukora ubuhanuzi nakomeje gukora reba nk'urugero imana igwaye yerekwa yuko mm. wenda hagiye kubaho konvesheni wo hagati y'u rwanda na kongo mhm. byemejwe igihugu mm. cyane bitangaje kazamo komvasiyo ubwo icyo gihe ni intambara yatangajwe yeruye mhm. batayo zikagenda igihugu kikarwana n'ikindi mhm. nka kuriya nyine urasha iri kurwana na ikirani mhm. cyangwa se neto muri degizoma ya ikirani ukabona yuko hashobora kuzaba batariyani izagenda igiye ku rugamba yose ntarokokemo n'umwe mm, ugahita ujya kuri kamera mm. eh, ngo nubwo u rwanda tugiye gutabara eh, ngo n'abasirikare ndabibabwiye babimenye eh, uyu muntu mufate nk'umuterorisite nk'undi mwanzi w'igihugu wese shaka generali shaka abashinzwe ubutasi bwa gisirikare ubabwira uti ndi kubona iki kintu gishobora kuzaba naho ibyo bindi iyo warangije kubivuga the wrong place the wrong ukabivuga mu mvugo itari yo ukabibwira abatari bo ukabivugira ahatariho mikaya yabwiye umwami ngo uragwa ku rugamba ntiyabibwiye abaturage nta nubwo abibwiye ingabo zose yabibwiye umwami wenyine mwakoze cyane aposito tugeze ku musozi uri buyobore urugamba tugeze ku musozi w'ikiganza ariko nakomeje gukora insisitanse kuri ibi bintu by'ibiza kubera iki badashobora guhanura ngo ibiza bizagiteza ikibazo yenda by'amazi cyangwa n'imvura mm. eh, eh, akarere tuvuge ka nyagatare mm. tuvuga ko n'ubuhanuzi nabwo abahanuzi bashobora buretse abantu bashobora guhanura bakavuga ubwo hari hari imisozi miremire mu gihe cy'imvura ryatenguka hakamanuka inkangu ibintu bikaba bibi ubuhanuzi bwo niyo bwavugwa mbere nibwo bwatanga icyizere ko umuntu ibyo avuze ari ukuri kandi yabihuje n'ibihe by'ibiza nyir'izina oya niyo byaba ukuri ntiba ko ari itegeko ko abibwira abaturage nicyo nabanje gukora icya kabiri hmm. reka nguhe nk'urugero rw'ubuhanuzi buza bukaba bufite icyo bwamara Mm. nakweretse ko iyo buje bugakura imitima abaturage deje ubwo nta ntabwo bwari bukibaye bukenewe kuko bwaje gukura abantu umutima mm. ubundi ngo bugomba kububaka ah, noneho kandi buvuga muri ubu buryo Ubuse se umuntu wigeze guca ah, rwandegisi mm-hmm. agaca ahantu mm-hmm. apotere arimo hanura mm-hmm. akumva ahanuye ngo umusozi muri gitarama ngo uzabonekamo amabuye y'agaciro icyo gihe korotari itaraba imari mu rwanda byari itaratangira kwicukura mu rwanda uwo mugabo abandi bose bavuga mina abandi bose batanga amaturo basohotse we uwo mugabo asanga yamutegereje kuri ofisi ati uwo musozi wahanuye wawunyereka kandi mm-hmm. byavuzwe ye kwicara hariya uzamuka santere mm-hmm. we byumva ari mu muhanda ariko wabiha agaciro nahavuga rwanda egisi uzamuka santere ntabwo wahamenya ntuzindi uza mu nsengero ziri hariya uza mu gasantire rwanda ujya santire uza santire ngewe twagiye byari kera uwo muntu ntabwo agihanura cyane ko kera yarahanuraga ubu ngubu ahanura ofisi kurenza ahandi mm. ariko uyu muntu <laughs> icyenda n'umunani yigeze guhanura ngo imodoka izatwikira izatwikirwa hagati y'akarere ka rurindo ngo na mm. ari hariya kuntu kuri eh, ku nkuru nziza mhm. mu mujyi barangije avuye ku ruhimbi baramubwira ati wa mugabo we w'iminembwe uzadukoraho mhm. nk'ibyo bintu by'imodoka ziri buhire aho ziri buhire icyo gihe umucengezi yatwitse shepanze wa mhm. hatashye imodoka zitari no mu yandi magambo kera yajyaga profetiza cyane mhm. ubu ngubu hari ikirere bikoreramo ku buryo utarahura nawe muri ofisi hari n'igihe wagira ngo ntajya abona ariko icyo gihe umugabo yabibyaje umusaruro nk'uko ubundi imvugo za gihanuzi z'abahanuzi bahanurira igihugu bari bakwiye kubyaza umusaruro yaramubajije undi ati umusozi ngewe nawe ukwereka kuko iyerekwa ntaribonye hmm. aranawumwereka uwo mugabo yari umucuruzi aragenda arahagura nyuma korotira amukiza umugabo wahaguze yitwa nde amakuru mfite ntabwo ampa izina ry'umugabo ariko iyo sitori irahari n'abayizi barayizi eh, ku buryo ari sitori waverifiya nkuko niyo yo kuri y'imodoka zatwitswe hmm. abari bahari ku nkuru nziza bivuga muri ya nuza ya awa bari bahari n'uburyo byaje kuba nyuma yaho gatoya ibyo ni ibintu nshatse kugaragaza yuko iyo bikoreshejwe neza mm. uh, nk'urugero yabona ibyo biza yabivuga uh, hakabaho gukurikirana hafi nayo ikajya guporoteje bakagira ibyo bakora mu buryo bwa porotegishoni mm. uh, cyangwa se babona imvura ibaye nyinshi bakaba bashobora kureba uburyo reba nk'urugero ndafata muri ubu buryo nubwo bitabaye reba nk'urugero ubwiye abantu ngo abantu bari batuye muri kangondo n'urugero hariya amazi imvura igiye kuzajya ihasenya cyane bikabije wababwira wenda bagahita bashyiraho iriya gahunda yo ku egisipurupuriya babajyana busanze hmm. n'urugero babishingiye kuri iyo mesaje hmm. kandi uwo muntu wabonye iyo mesaje akaba yashyiriye abantu b'abayobozi akicecekera ntimunamenye ko yayitanze hmm. ariko uburyo yayitanze cyangwa se ashobora kwita bakavuga ati abantu mutuye ku nkengero z'aha n'aha mukaba mubona ahantu mutuye rwose ari ahantu hamanegeka mm. bibaye byiza iyi mvura ntizahagusange washaka uburyo eh, wimukira ahandi mm. hari ukuntu utanga mesaje ukabona ko ije igamije neza yanafasha abantu kugira ikintu eh, bakora aho kubahamura ariko uzi ibintu bajya bavuga mm. nirinze kubivuga ngo ko mugiye kongera mugahiga indi mihigariko ngo iyo mwari mwahize muri mu mashyamba ya kongo ubwo se abavuze iki ni iki kiraguhigisha imihigo irenze iya kiriya gihe mhm. nubwo wenda wanakora agisida ugahigira muri fayisari undi akaza ngo hagiye ngo ngo kumeneka rutayamenetse mbere uretse ko uyu nguyu we kutamukurikirana u rwanda rwose tuba mhm. twagerageje ese ubundi bwo batanamukurikirana muhuza amatorero nta kintu yakabaye mwicazaho ngo imuganirizeho mpuzamahanga ariko ntabwo yamwicaza ahubwo yakwicaza idini rimushumbye je kuwa ubwo nyine inzira byacishwamo ariko wa muntu akerekwa ko ibyo bintu bidakwiye ndetse ko eh, nk'imuzamatoro yitandukanyije n'ibyo bikorwa bye cyane ko bigaragara yuko birimo imatirite eh, eh, porofesituweri mu buryo bwa gihamya ni byinshi byagiye bikorwa ah, ni byinshi ah, ariko ntabwo wakora ikiganiro nk'iki ngiki umusoze utavuze ubundi se hagakabaye iki nyine abantu nibareke abahanura akawunga bo buri wese nashaka agahanure ariko hari n'abo tujya duhura bose akambwira ati imana iguhaye umugore kubera ko abona wenda mfite urubavu rutoya cyangwa se nkiri muto ntawamenya ariko izo sitaje zawe ntuzajye kuzikorera ku gihugu igihugu tureke ni babiri ni batatu bakuze bakuru mu buhanuzi bashobora kumenya gutandukanya ibintu n'ibindi kugira ngo babashe kubivuga ku mm. gihugu mm-hmm. mu by'ukuri n'abashaka kugira hiti kuko bahanuriye umukuru w'igihugu eh, bibamo hiti bibamo n'akadorari ariko nanone eh, ese ibyo bintu wakoreshejwe no kugira ngo ugire hiti n'ubone n'akadorari ubwo biracyari umurimo w'imana biracyari ibintu twa twakujya inyuma cyangwa se nk'abakozi b'imana twaza tukabisigiriza cyangwa turabyamagana tubwe ngo ibyo bintu ntibikwiye hari abavuze ngo bahanura kubera amaco y'inda burabagiriye n'inama ngewe buriya iyo tugeze kuvuga abakozi b'imana bashonje ntukambaze ikibazo nk'icyo ko naba bayasiti kuri bo nashatse kuvuga abahanuzi kuko abakozi b'imana bose abahanuzi ndikukubwira yuko naba bayasiti kuri bo kubera yuko iyo nzara nimba ari abakozi b'imana bya vure mm. yarinze kubagira abakirisitu kuki batabaha ituro ngo barye bahage buretse gake by'abaturo tubereke poto buretse na turi ahanurishwa n'amaco icyo cyo ntigikwiye ariko nanone iyo mm. umuntu arangije gusonza burya mm-hmm. umusonzi umuntu mm. ushonje mm. urugiye kera runyiza intwari simba nzi icyo yazakora ejo mu gitondo mm. ahubwo njye nabwira abantu basanzwe wenda mbere y'uko abeshyera igihugu cyangwa abeshya igihugu ibyo byago bitazaba yigeze agira indwara asengerera akira yigeze agira icyanura kirasura mu rugo rw'iwawe mu bagaburire barye bahage iyo nzara ireke kubazana gusindira ku gihugu mhm. erega umuntu ashobora gusinda inzara none se ntabwo wigeze wumva ijambo rivuga ngo yewe ngo udandabiranya ngo nk'uwanyweye vino ngo kandi ntayo wanyweye ngo ngiye kwambika igikombe cy'ibidandabiranya inzara ni igikombe cy'ibidandabiranya uwo yacakiye cyangwa se uwo imaze mu rugo rwe imyaka na nyakaka cyangwa se amezi na nyakezi mm. muri iyi kigali akodesha ashobora kubihevinga nk'umuntu wataye umutwe reka nkoresha iryo jambo ariko abantu ntibabyirinde bishoboka reka mvuge muri ubu buryo mm. ibi birarutanwa ibinyero biruta ibibembe mm-hmm. aho gutera irigonde ku gihugu wanariteye ku simpo siviriyani mu buryo muri bya bisanzwe muzi ko nabyo bijya bikorerwamo ibyo bintu aho aho ku ruhande nka hese ni hmm? mm. nkahe uri kubarangira abahanuzi bajya guhanurira bakavanaho amafaranga inzara igashira ni nkahe mbese nk'urugero mm. muri iyi karitsiye urabona ko ntibahanze simpatuye mm-hmm. nkabaza abagabo bose baca inyuma nkashaka n'amakuru y'abo bacaho inyuma mm. ayo makuru nkayandika muri ipad cyangwa muri telefone yanjye ba hmm. badamu bakaza guterana mbabwira nti witonde urugo rwawe rwatewe rebro senta keya ndi kubona ari n'inzobe <laughs> eh, anakora muri shike eh, ariko shaka ituro rya miliyoni icyo kibazo dusenga imana eh, urugo rwubake rukomere wi si ibyo se ujya guhamura igihugu cyose ujya kuvuga icyo kintu ntabwo ari bwe yagukorera guhamura igihugu cyose ibyo ngibyo byihuse wakwishyira mu kaga wenyine biri pasono niba nagufata bazagufata nka isikoro nk'abandi bose mhm. bagukurikirane ariko ibyo bindi byo ese tukiri aho ariko reka twibaze muri bwisanzu abahanuzi kuri yutubu utanze mesaje ngo amaraso aramenetse kimwe cya gatatu cy'abanyagihugu bagahita batoroka igihugu bakiruka mm. bagahunga mm. kandi ubizi neza ko ari ibintu wari gutwika kugira ngo ari irigonde ari irigonde kugira ngo itoro ryo mu idorari no mu mayero rimanuke mu by'ukuri unashyizemo gukunda igihugu ugashyiramo na kamemu hari impamvu ituma niyo wajya gukora ayo makosa ushyiramo byibuza akanyabuntu ubumuntu ariko tuvuye kuri ibyo ngibyo atajya n'uvuga ngo ndi gushyigikira ibibi imana yacu si intambira kibi abantu niba barahamagawe n'imana ntibavuga iby'ukuri Imana yababwiye kandi n'iby'iberetse ariko bitavugirwa muri rusange boye kuza kwimonogoza no gushaka kwigira ibitangaza babicishe mu nzira bigomba gucamo kandi eh, babitange bigaragara ko bifite n'igisubizo cyabyo ndaguha nk'urugero rwa nyuma kuri ngewe mm. nigeze mboneka nandika igitabo cyitwa african poverty choice cya mm. gitabo nacyanditse hari ijwi numvishe ariko ko nacyanditse nk'igitabo njye mu mutima njye ninjye wari ubizi ko hari ijwi numvishe rimwe ngo african african poverty is not because africa is cast it's because we are poor minded ndavuga mu kinyarwanda twumva ntago afurika ikena kubera yuko iriho umuvumo cyangwa imana yigeneye kuza yayishyiriyeho kuzaba ingaruzwa muheto n'amahanga ahubwo ni uko tudakoresha ubwonko ngo dutekereze ibitekerezo bityaye mhm. none uyu munsi ndi kwandika igitabo cyitwa ngo african roads to prosperity ni uwanga ikintu wabwiwe n'imana kitavuga ibiryoshye kigomba kugendana n'icyagakozwe ariko muri icyo gitabo ndi kwandikaho noneho nzagaragaza icyo imana yanyeretse kigomba gukorwa kuri ubwo bukene bwa afurika ni ukubaka umuhanda wa gari ya moshi uhagaze miliyari magana atandatu mirongo itanu z'amadolari kubera ko kilometero imwe ihagaze miliyoni ibihumbi magana ane na mirongo ine na bitatu ah, n'amafaranga magana arindwi mirongo itanu kilometero imwe y'umuhanda wa gari ya moshi hmm. noneho kandi dukeneye imihanda ikubye gatatu iyo ubushinwa bufite cyangwa se amerika ifite ko ibyo bihugu bibiri bifite imihanda ya gari ya moshi ingana na kilometero ibihumbi ijana na mirongo itanu none uko afurika yo ifite ubuso eh, bwa kilometero kare miliyoni mirongo itatu kandi amerika ifite kilometero kare miliyoni icyenda n'ibice umunani bivuze ngo dukubye amerika gatatu n'imihanda ya gare moshi bafite uburebure bwayo twayikuba gatatu nakuba mu mafaranga nkasanga bizadusaba miliyari nka afurika yose miliyari magana atandatu mirongo itanu z'amadolari noneho nkanagaragaza aho zizava mhm. ntabwo ari ngo wikaraga gutya ngo ngumva ngo muzarinda mupfa muri abakennye mwafurika mw'imana yanyeretse yuko muteke oya vuga ese hari igitekerezo cy'icyakorwa avuga ngo eh, icyo biba bisaba icyo gitekerezo bimaze kugitanga buriya hari abenjeniyeri mu buryo butandukanye baziga bakagishyira hamwe bakareba naho uwo muhanda wazagenda uca mu buryo butandukanye Uh, none se ko ntaje ngo nanjye nikomanga igatuza aha ah, vuga ikintu kivuge mu mvugo nyayo kandi unakivuge ugaragaza ngo ese hakorwa iki mwanya magambo ubuhanuzi buza ari ubwo buryo yona niwe wakoze iryo kosa nabo keretse nimba bambwira ko bafite umwuka nk'uwari muri yona mhm. ubwo icyo yona yakoze buriya yona imana imutume n'inewe abantu bari batuye n'inewe barakoreye jenoside cyangwa se bari barishe abantu bo mu bwoko bwa yona noneho yona yigira itarushishi nko kuvuga ngo ubwo imana imbwiye ngo nimbabure mu minsi mirongo ine nibatihanira barimbura mm. ubwo nuba nigira itarushishi nkamara iminsi mirongo ine mirongo ine zabashiraho nta wababuriye barimbuke noneho ubwo bamufataga akabwa babivuze ashobora kuba atatanze mesaje neza yuzuye buriya ni nko kuvuga ngo nitutihana mu minsi mirongo ine nibwo turimbuka ngo ni uku mwami ngo ategeka itegeko mu gihugu cyose ko bambara ibigunira igihugu cyose ngo bakiyiriza ubusa ngo buri wese akareka ingeso ze mbi ngo barangije imana irabihindura itanabibwiye yona yona wari wicaye ku musozi amarayo iminsi mirongo ine ategereje ko ninewe harimbuka ngabona ntiharimbutse bivuze ngo nta na rimwe imana ijya itanga mesaje itari gutanga mesaje y'amahoro n'iby'ineza kuko n'iyo ari ibibi biravuga ngo hari ibibi ariko mukore ibi mutware ibintu gutya kandi bizagenda neza turagushimiye cyane apotre mutabazi namwe murakoze turabashimiye cyane mwese mwabanye natwe hamwe na apotre mutabazi Eh, nutaha tuzongera tugutumire ugaruke abahanuzi mwumvise uko mubwiwe uko mugomba kwitwara ariko nasoza mvuze ngo rwose ba bagabo twubaha mu gihugu nka ba rutayisire n'abandi batandukanye n'abo ba potere nabuze bahanuye imisozi ikabonekamo amabuye mm. bo batajya baza ngo bakanga abaturage hashobora kuzabaho impuzamatora igategura ikintu uwitwa porofete wese cyane cyane abo mm. muri kigali mm. bakatendinga barangiza bakabakorera semina ya sitorongi kweri kandi ngo uzarenga kuri mirongo tubabwiye nitwe tuzamuripotinga nk'itorero ku nzego twavuga ngo twari twabahaniye twabashyize mu ihaniro ntabwo bivuze ngo baba bakontoroye mesaje utanga ariko byibuza baguhaye protocol baguhaye uburyo bwo kuba wazicishamo mu by'ukuri nidukomeza kujya tubivuga gutya mu mvugo gusa oya ntihabeho igikorwa kigamije kubica burundu na pankarite kwa kundi muri semina baba bazi ikizari imbere na polisi ibihagarariwe na rib ihagarariwe mbese amagambo makeya urugendo rwamagana ibyo bintu wa muntu wajyaga abikora hmm. abone yuko eh, nimba ah, ah, abayoboye amatorero kandi bubashywe b'abahanuzi b'ababishopu b'abateorogiye bagiye hariya bakavuga ngo leta aba bantu turabahaniye igikurikira turababahaye nimubona barenze izi mbago twavuze mwiyumvira muzabakurikirane nk'abantu bangamiye umutekano w'igihugu mm, aposite mutabazi aho ni ingaruka hose ntabwo uraba uvuze ko urababangamiye amacano amwe onorayini abona ubushobozi cyangwa se viyuzi mm. kubera kwakira aba bahanuzi bameze gutyo ubwo ngiye mu gisata cy'ibitangazamakuru cyangwa se ibitangaza bitekerezo reka mbifate gutyo ibintu twaba tubyibeshyeho muri ubu buryo ingenzi mm. umuntu wagiye kuri cano bishop inshuti mm. yanjye mm. aravuga ngo ubu ngubu ndimo mvugira ahangaha mm-hmm. ati hari umuntu wicaye ari gukurikira ikiganiro muri saro ye mm-hmm. yari afite ikibazo aha n'aha mm. yari ari muri beki gutya na gutya ubusanzwe yahagurutswaga n'abantu mm-hmm. nashyira imbago ku ruhande yihagurutse agenda agende mu nzu ye asimbuke arakize ahangaha uwo mumamaza kuboneka atanga temwanyaje ati aho nari nicaye Mhm. nahise nk'uko ndimo nyemeza ko ari njye ndahaguruka undi muzima mhm. agaragaza n'amabeki ye n'ibintu byafataga umugongo mhm. ni ngombwa se uze gutwikira ku gihugu erega nimba ni nk'uko twanavuga ngo gutwika twikira kuri mutabazi viyuzi nizibura utwikire kuri sikoviya nizibura ndanakurangira abantu watwikiraho bikaboneka hakaboneka n'ibivyuzi byinshi sikoviya umuzanyemo kweli n'urugero mvuze abantu bafite amazina aremereye atuma kuri platini watwitse biranga kuri mozesi biranga nuzanyemo n'umunyamakuru biranga nuzanyemo n'umunyamakurukazi afite izina byoroshye hmm. kuzikoreraho viyuzi hmm. kubera diriwe na kanimba ivi na ivi so nuvuga ngo ntabwo mubwiye bagemaye bagemaye buriya babona viyuzi magana atatu hmm. ariko hari andi mazina ukomye udomyaho viyuzi ngo ruru none wavuye ku gihugu koko mu yandi magambo nimba ari n'amaco y'inda <laughs> amaco y'inda va ku gihugu ntabwo igihugu bagitwikiraho ngo ugitera akageri kikagutera umugeri ugitwikiraho ugashya ari wowe kandi reka mbabwire n'ikintu abantu bagomba kumenya n'igihugu kitagukurikiranye mm. nta kabuza bizana umuvumo biriya bintu byo kuza ukajya wirwa uhahamura abanyagihugu ntago ntago byakuzanira uh, uh, ibyiza cyangwa se umugisha mu gihugu igihugu kivuge neza gisengere mm-hmm. n'ibibi wabonye bisengere ku ruhande bijyanira bugomba kubibwira naho umenya ibyo uzana mu ruhame ibitari ibyo umuvumo ukuriho nanjye apotre mutabazi rega nanjye bamukwatiwe kuko uriho ubundi ndwa mwatorera iki ariko ibyo urimo si byo naguhannye wenda uzabi uzabi warabikoze kera cyangwa se bizakorwa n'abandi batarabona ikiganiro mm. ntabwo nagikoze ngamije kwibasira abantu nagikoze ahubwo ndeba impande zose reba naho nageze aho mbabwira ntiwa ushaka n'irigonde warikubitira siko nanjye kwigisha amarigonde kuko mm. sinanabishyigikira biriya bintu mm. ni uko utikigira confidence uretse n'amavuta ubundi ntiwanagira confidence yuko amaboko yawe wabonamo ibihumbi ijana cyangwa magana abiri ku kwezi muri iyi kigali ni ngombwa ibintu erega nuwe nesikorokeri mhm. ariko aho nagoragoje ibishoboka byose ngerageza kubwira n'abantu ngo mubahe ituro barye bahage urumva ko nagerageje no kubumva ko nk'abakozi b'imana bakeneye nabo kubaho ariko ntabwo uri bubeho ujya ku shyira igihugu mu kaga n'akangaratete urakoze cyane igihugu kirimo mama wawe kirimo abana bawe kirimo abavandimwe kirimo abanyarwanda bose mhm. mm. wakoze twongeye tugushemere ndumva namwe mwakoze kandi kuba kirekire niko twashaka ko dukurayo byari ngombwa ko kiba kirekire kuko hamwe na mutabazi nanone kugira ngo bibe bigufi byagorana kuko aba afite ibintu byagutse kandi nanone iyi nsanganyamatsiko nayo ubwayo iba yagutse nayo ubwayo iba yagutse kuko ni insanganyamatsiko ituruka ku iyobokamana mu bahanuzi niba bafite uburere niba batanabufite bakajya guhanurira ahantu hatariho bagahanurira abataribo biri pasitoro bakabigira public nagutindiye wakengana hakubira akantu eh. ko mu nsengero nzi ko bajya bigisha abahanuzi bakavuga ngo nk'urugero Mm. ntiwahanurira bishop umubonyeho ubusambanyi wenda niyo yaba bukoze mm-hmm. hari n'igihe ariko uba weretswe nk'urugero abantu batazi ko umwuka eh, ajyana uzi ko amakope zo gatoya mm-hmm. hari igihe wereka umuntu ukabona ibibwa bimuri inyuma ukabona ni mm-hmm. nka videwo guciye imbere umuntu afashe mikoro ku ruhimbi ukabona akavidewo kaguciye imbere ibibwa bimuri inyuma byabyibushye yari utwo dusega dutoya ubwo aba kujya acatinga kuri kuri kuri kuri chat utuntu tudakwiye ariko ibibwa byabyibushye hari igihe batangiye kuvuga atari ku bundi byane ngo wampaye byandi bya kera bitaba atangiye kujya agiye kuzana yatereme maze nk'ibyo ngibyo ni ibya kera ariko nshazeho bango ko babicaza bakabwira ngo ibyo bibonye ku muyobozi byibuze umujyana ku ruhande byibuze ushaka indi nzira ubicishamo ariko nta gufata mikorofone ngo ubivuge noneho bimeze nk'abantu babigishije mhm. kudatanga ubuhanuzi bwasenya mushumba ariko barashaka gutanga ubuhanuzi bwa senya, umushumba w'igihugu noneho ubwo si byo noneho turi mu kuri mwakoze cyane ukoze cyane n'inama mwagirwaga twagomba kubiganiraho mukumva uko byimbitse bimaze kugira intera niyo mpamvu tuba twanateguye n'insanganyamatsiko ababishinzwe birebere hafi kandi nibyo aho kugira ngo no kujya mu buzima bwite bw'abaturage cyangwa bw'abantu bw'igihugu n'ubw'umukuru w'igihugu n'abandi ntibinemewe uko no kubicisha mu buhanuzi bo ikaba sikandari ibyo muri ribu babashakiramo umuntu ujya muri ribu yenda byo byagorana muza amatorero na ribu ah, urabona nko muri constitution navuga ngo nta muntu wemerewe kwinjira privacy wenda y'ubutumwa uherezanya n'abantu mm. urugo rwawe ni ntavogerwa mm. ntugasanga ni ingingo ya makumyabiri na gatatu y'iteko nshinga mm. noneho na mpuzamatorero nigira ibyo yandika bireba ubuhanuzi nk'urugero bivuga ngo nta muntu wemeye guhanurira ku ruhimbi abwira umugore wubatse wenda amubwira ngo amweretsweho ibintu byo guca inyuma n'umwuka nk'uwo ah, yemerewe kubimubwirira privately muri bonyine cyangwa se nabanza mubaze ngo ibyo neretswe wanyemerera nkabivugira mu ruhame cyangwa se in privacy ndabiza abahanuzi bamwe bakuze bajya babikora gutya hari ibintu uri kubona bijyanye n'umuryango wawe bivugira hano kuri mikoro cyangwa tuze kubikora muri ofisi hakabigira mu bwati ewe ibyo muri karitsiye ntawe utabizi ibyanjye n'imiryango n'imbirimbiri bivuge hmm. icyo gihe uri kubitwara nk'umunyabwenge ukanamenya gusigira abantu privacy hmm. ndetse aposito ah, tukiri nawe ariko n'uvuga ngo bivuge ushobora kubivuga bikazagira ingaruka ku muryango ku bana hari n'uwabwira ngo bivuge undi akavuga ati nkurikije uko biri hmm. reka tuze kujya ku ruhande eh, cyangwa se batereka nguyeho biki hmm. ibindi uze kunsanga ku ruhande no kubivuga uko byaza kose bigira ingaruka ku bana ntabwo twahawe umwuka w'ubujiji twahawe umwuka w'ubwenge hmm. ndetse n'uw'urukundo niko eh, paul yabwiye timoteyo ngo we have been given a spirit of love and sound mind ibintu uvuga bigomba kuba biri sound soundness icya kabiri urukundo ntabwo bigomba biri mu gusenya eh, ubuzima cyangwa se icyubahiro cy'agaciro cyangwa se gutera ipfunwe uwo uri kubivugaho mu buryo runaka n'igihugu byo ni bintu aposito ibihe byiza mm. ku bwanjye njye bishobotse hakaba n'abantu tuzi ngo ende tuba ni batatu bemere guhanurira igihugu na perezida hmm. tukaba tubazi bazwiho baziranyweho cyose bazavangirwa akaba ari abantu bazavuga ati uyu muntu ntakiri kuri iyo perezida wa repubulika aba bahanuzi arabakeneye ku buryo urugero dawidi yari afite mm. uwitwa gadi mm. uh, ubundi uh, urumvaje perezida ariko reka nkubwire repubulika arabakeneye ko muhanurira dawidi yari afite umuhanuzi perisoneri witwa gadi we yari umuhanuzi w'ibwami uhanura dawidi wenyine mm. natani burya yazaga ari umuntu uje ku ruhande ariko nimba dufite natani na gadi akaba aribo bonyine bibiri igaragaza abahanuriye dawidi noneho ushatse kuvuga ko uyu munsi mu rwanda ari abahanuzi benshi baruta abariho mu gihe cya dawidi cyangwa ushatse se kuvuga ko ba natani na ba dani na ba gadi yitwaga gadi ntabwo ari dani hmm. gadi hmm. ushatse ko gadi na natani batakiba mu rwanda hmm. warumva rero nimba perezida bakeneye mbese yaba bakeneye byaterwa n'uko yizera ariko aramutse yizera eh, cyangwa se akaba ari ikintu yabwiwe mu buri mvuga gihanuzi kikanasohora ah, arabakeneye ariko basobanutse bashyitse mbese bari ku rwego bafite karibure yo mm. kumanura kuko ni umuyobozi ni umuyobozi udasanzwe uretse no kuyobora igihugu no ku rwego rw'isi mm. ah, wabonye ko ah, n'amahanga atangiye kumwikanga ni umuyobozi utari uwo rero kuza twana twose ngo n'intore zande ngo sinzi ngo zatonze umurongo biriya bintu ntabwo ari byo rwose tujye tuganira ibintu umuntu ntanavuga ikintu utagira ngo arakwibasiye ahubwo ni ukucyaha ni mm. uguhugurana kandi ibyo ngibyo ndumva bibiriya ibidutegeka cyangwa se ibidusaba mwakoze cyane ah, inkuru n'ibiganiro by'iyobokamana biba byagutse ntabwo ari nka za nkuru zisanzwe zo mu muco iyo muyobokamana birakaze kuko abantu benshi usanga bafiteho ibibazo bitandukanye twizere ko mwumvise byinshi ndetse abahanuzi mwumvise byinshi na protokole zitandukanye protokole z'igihugu za minisiteri ni ukuberana amaso kugira ngo hatagira abantu baca mu buhanuzi hakabaho ibyo bangiza byinshi aho gukiza byinshi wakoze cyane abantu abantu bahanura batuze mm. baribona mu kamambiri na bodaboda zishaje bakagira ngo nibo bonyine bafite ijwi aha ah, hari n'abahanura bambaye amakoti ya posita Mm. hari abantu bafite ijwi imana yanazamuye mm. kandi bagira abantu bicarana nabo bafite ibyo bari byo ndetse abo bantu banakicarana bakababaza ariko imana iri kuvuga iki ku gihugu mm. mu magambo makeya niyo bitakorwa ofishari n'urwego ariko boye kwishyiramo yuko icyo imana itekereza ku gihugu cyabuze inzira gicamo ngo kigere ku kigomba kugeraho oh. icyo gihe byaba ari ukumva ibintu nabi no ku no gutekereza ko ah, urwego rw'u rwanda rwashyizeho rwanda shima imana rugashyiraho puraye burekifasiti uri gutekereza ko rusuzugura abakozi b'imana ahubwo ni uko rubikora muri porotokole ndetse n'uburyo bukwiye kandi busobanutse bunoze bufite isuku rero abantu ufite n'izo mesaje ajya zigira zisengera ziguma niwe mu rugo ubundi yumve ko ibintu biri mu maboko meza murakoze cyane katsoze mvuga ngo abahanuzi bajya bajya guhanura muri ubwo buryo bwose badashoboye guhanurira n'abana babo n'abagabo babo cyangwa n'abagore babo n'imiryango yabo bakajya kujya kuri top line kuri top nyamara imiryango yabo ntabyo babahanuriye mm. rero mwikubita agashyimwe abahanuzi mwe twabagarutseho cyane ntabwo haburamo bake beza ariko abenshi babi sitopu abantu babaretse kuzana byacitse no guhanura ibyo batabwiza minagiri na na minisiteri y'ibiza mm. rero ibihe byiza kuri mwese kandi turabakunda mukomeze muryoherwe na gahunda tugenda tubagezaho wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu aposito mutabazi mwakoze nawe ibihe byiza